嗨，大家好，欢迎收看猫君这样的频道，我是猫君。今天我们要玩的游戏是《天国降临》。那这款游戏呢的背景是设定在中世纪的神圣罗马帝国。那大家如果对中世纪有兴趣的话，可以去查一下。猫君呢对中世纪的游戏呢是非常感兴趣的，像我之前也有玩那个《模拟市民中世纪》， <laughs> 虽然有一段时间没有更新了，因为最近新买的游戏实在太多了。 那这款游戏呢，它很像是那个呃《巫师三》啊和《上古卷轴》这些大作，但是呢，这款游戏它完全是走写实风格，就是完全是以中世纪为背景。对，然后它的画质，你看在等待画面其实就已经很不错了。好，那我们废话不多说，我们来玩看看吧。 上面现在有很多游戏，但是它大部分都有中文化啊，但是它中文化就是主要都是以简体的为主，毕竟对面人口比我们多嘛，那他们 <laughs> 翻译的话主要也是以简体中文为主啊。如果你常常看剧啊什么的，你就可以看得懂简体中文。哇，你看这个画质真好。 很久之前的电影，可是我超喜欢。Gott Segen dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Fleißiger Gatte. Wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. <laughs> Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Mhm. 我选的语言啊，那件语音我是选择德语，因为我觉得德语比较有 feel 啊，因为毕竟神圣罗马帝国的位置现在就是在德国上面，就是现今的德国啦。Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf. Dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Diese Maujin Moment, was ist das? Hast du oh, Heinrich. Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das Martin los so. <laughs> ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Tauziehbau. <laughs> Hengdi, 好，我们来扮演亨利啦。Wie siehst du denn aus? Was im Gottesnamen hast du letzte Nacht getrieben? 你昨晚上干嘛去啦？哎，我看一下。好，它这一开始啊，好像就是要你选择这些，然后当你做出各种决定的时候呢，就是。 你增加的那个呃你的能力呢就不太一样。那像我想要加口才，我就选择我们在酒馆里聊天。Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht. Und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. <laughs> <laughs> Dann lerne ich es eben. Es kann kaum schaden, oder? Wenigstens weiß ich mich dann zu verteidigen. Jesus, Maria, Heinrich. Du weißt, was dein Vater tun wird, wenn er es erfährt. Ach ja? Was will er denn tun? Ich tue nichts Unrechtes. Ich wollte es bloß versuchen. Setz deinen Dickkopf nur durch. Ich kann dich nicht davon abhalten. Also schlag dich selbst mit deinem Vater herum. Ich helfe dir nicht. <laughs> Oder Matthäus und Fritz noch mir gesehen? Mir sind Sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern Sie wieder im Wirtshaus herum. Mutter. Du bist fast erwachsen, Heinrich. Vater vermacht dir eines Tages die Schmiede und du machst dieser Bianca jetzt schon seit Monaten den Hof. Warum verschwendest du weiterhin deine Zeit mit diesen Rumtreibern? Die bringen nichts als Ärger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Ne? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu also glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Ja, Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? 好，他说你可以要 W S D 移动，左 Shift 冲刺，空白键跳，大写走路，按一可以按世界进行动作。哦，有气势哎，拿气 h 哇，哎，他这个拿东西啊，你看他手还会伸出去哎。 吃锅里的食物啊！你啊，你看这个还有中世纪的感觉，还有这个拱门。然后这边是他的装备栏啊，然后还有武器什么的。这边就是身上的物品，然后食物啊，也是有耐久值的 那这边是他的技能点，可以看你要点什么。还要买任务，现在没有马可以骑任务。然后地图，地图是这个。哦，这是他的一些一些中世纪的资料。 <coughs> 哇，有听到那个音效吗？他那个，你把那物品栏打开，他还有那个摩擦那个石头的声音。 很有 feel 啊！我决定要把家里的东西全部拿走。这是什么冰豆汤？冰豆汤什么？不知道。面包卷？冰豆汤什么？有人知道吗？ <laughs> 这游戏的画质真的做的很好了。只是啊，他的那个游戏。 优化好像不是到很好，因为我发现在走路啊什么时候，可能有还会有一点模糊，不知道什么。保存药剂是存档用的，我们就全部拿走吧。来搜看看家里还有什么东西。猫猫君之前在玩上古卷轴的时候，我就一直在当贼， <laughs> 巫师三的时候也是，就是一直偷东西偷。 全部拿走，把家里的洋葱全部拿走，偷，偷萝卜，全部拿走，好爽， <laughs> 好多东西可以拿，哦，要气死，哦，这种面包，面包啊，气死啊，哦，苹果，偷，全部偷走，一开始很穷的时候就是这样，要要这样。 就是把所有看得到东西全部拿走，然后再去找 NPC 换钱。哦，还可以开锁。我现在没有开锁工具。哎，这边有东西，全部拿走。这里还有。 <laughs> 刚刚那样子，一团绿绿的那边看起来像酱菜。这已经都偷完了吧？ 好，我们东西都拿完了。好，我们现在可以来外面啦。哇，这个风景真好，好漂亮。哦，然后它这边呢有那个生命营能量跟营养值，营养值应该就是饥饿度啦。哇，好好好，好有 feel 啊！ 哦，然后以前中世纪好像都在这种水桶里洗澡。在打铁的爸爸，爸爸，我来找你。Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? 没听到我在叫你吗？说服，有的时候你需要劝说技巧来达成目标。 你可以用口才，或者是你的社会地位，或者是你看上去很危险，人们会避道而行。比方说，你有武器啊，或者是血迹啊，你可以靠钱解决问题。这样，OK。好吧。Verzeih, ich musste mich um etwas kümmern. Naja, ist nicht so tragisch. Sei es drum, wir haben viel. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesh schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Mond... Kunesh? Dieser Suffkopf? Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass die Nägel <laughs> sonst mit dem Hammer in den Arm... Das hört er bestimmt gerne. Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für... Ich soll sie abholen? Und Bier. Herr Pidio. Noch auf dem Rückweg bei Bier. der Schenke halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt nee, ist, wenn du zurückkommst. Das Sie heißt Bianca. Bianca. Genau. Oh. 啊，这边有没有东西可以偷、欸？哎，对，要买木炭去讨债，取得十字剑格。 间隔不知道什么，然后还要买啤酒。哎呀，这边都有显示按 N 就可以开地图了。我想要把这边所有的人全部都偷一遍。 去找我的助手嘛。g d sei mit dir。我们来谈谈生意吧。我现在有没有钱啊？哦，没有，完全没有钱。那我们可以把 <laughs> 刚刚这些东西全部卖掉。哇，这个才值半毛钱呢，不，半半块钱。 哦，把这个什么洋葱啊，什么挖哥，全部卖掉，好爽！拿偷家的东西去卖，哇，这么多苹果哎，五十二个苹果，哇，这样卖掉就这样有多少钱啊？获得二十三啊，对方只有二十块，那那那那那，等等，那怎么办？ 这样还可以讲价。可以讨价还价，跟巫师三一样。啊，多少钱？ 对方只有二十块，六十八块啊！In Ordnung。好，卖掉了耶，我们有钱了。Hey Pip，willst du was lernen？战术大师万尼克。Danke。Wie du willst. Hast du dich von der Verletzung? Ja, es ist nichts. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. nicht ewig in diesem Loch dahin sieht. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht Ich <laughs> will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Ich 哎，他刚刚说什么？好像要我们去练剑是？等一下好了。Ja, oh, aber vorher muss. Also gut. 在羊圈旁边等我，可以赌博哎。 先把整个村子绕一圈好了。Ist <coughs> das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren Ich beleidige König? niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Siegesmund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen, musste seinen Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wechsel schon als König? 在这种酒馆就有人谈论政治。Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher. Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei einem Päpst mit. Welcher ist denn der rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Ne? Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratz ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Siegesmund Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge <laughs> sprechen. genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. <laughs> Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll dumm zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. <laughs> Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, 丢大便，同财压力，要不要去丢大便呢？走去 i 大便。Vater kann ein bisschen warten。Das wollte ich hören。Ich wusste, du lässt dir diesen Spaß nicht entgehen. Auf geht's. 德国老家在哪里啊？他们三个都站在这边。 啊，走了走了。德国佬的家。哈哈。那，what zur Hölle machst？Verdammt！交谈。Was ist denn？ das jetzt durch oder nicht? Warte. Wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? <laughs> Weil du der Schlaue bist. Genau. Ah ja,就是这一堆粪粪堆，德国佬的妻子。Was willst du, Junge? Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und ein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Siegesmund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. <laughs> Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. 好诶，还蛮轻松的、啊，就把他引走了，来丢大便吧。 大便然后直接用手挖，还有音效，好恶、喔。Wartest <laughs> du, Soldat? Feuert den Triebock an Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Siegesmund! Wuhu! Fress Scheiße, Deutschlinge! ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? ja, Marker, Mann. Hey, Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Siegesmund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Oh, <laughs> 每个人长得都不太一样。Arschloch, das wirst du mir büßen. Ah, das Das oh, Das ist ist ist ein ein ein 啊，开打了，开打了。哇，这个战斗教学，我这个游戏的战斗好像非常的困难。左是劈砍， 然后又是猛刺，按 F 是踢，按 Tab 是锁定，Q 是格挡。你不能从颜色淡的方向进攻哦。嗯，耐力、生命值、受伤，然后，哦，紫色那边是对手剩余的生命，这样。 哦，好，那就要麻烦揍死你！哦，他不会还手哎。哦，他快爆了！哦，要先等耐力回复。 哦！哦，叫警察，酸。哦，耐力没有，了，他就会开始喘。 屁孩，屁孩出动，屁孩战队，这个人还戴斗戴斗笠，这有一只牛哎，在吃草的牛。啊！你们是要跑去哪里？你们 <laughs> 跑这么慢，逃得离警察吗？ 世纪的房子看起来都很破烂。那刚一开始的时候就说，现在中国已经是明朝了，所以中国是真的非常发达，在明朝。应该说从古代中国都一直比西方进步，只是在火药啊之之类的造纸术什么发明传到欧洲之后，欧洲就开始比中国还快了发展。 跑到哪里呀、啊？你们你们到底要去哪里？哦，终于到了。Kackdeutschen <laughs> <laughs> haben wir es gegeben. <laughs> Das war ziemlich knapp, was? Pff, der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Jedenfalls, saubere Arbeit mit dem Haus. Mit euch wird es nie langweilig. <laughs> lief's beim Deutschen. ja, aber Lass ihn doch Ein wahres Wort. Jedenfalls. hm. Gott sei mit dir, Kune. Was willst denn du? Mein Vater schickt. Ich hab nix. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für kann der Angel gucken, wo ja einen Futter kann. Wie du willst. Oh, beim Deutschen. <laughs> Ja, lass ihn. Ein wahres. Wort. 其实我在网络上看到其他的实况组，他在 <laughs> 可以利用这群那个小帮派 <laughs> 去跟这个人讨债，又去揍人揍一个，哈哈哈哈哈，好爽！布内什，swing dein Arsch raus！i 我 must dir was zeigen！ 哎，啊，他他在哪里啊？啊，他在这里，他来了。你这头老山羊，来找你茬了。Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Nimm das! Ja. 我还不错，他鞋比较厚。啊。哈 <laughs> 哈，他还是他。够，够，我给报，拿吧，你选，这是不是多？但是，我有，我有，我有，我有，我有，我有，我有，我有，我有，我有，我有，我有，我 哎，啊，他们打完了，他们就走了，哎，还不能讲话，好吧，算了。你都这样讲然后我就把你家整个偷光，啊，家的没什么东西。我靠，有没有这么穷啊？ 只有一个锅，后嘞，这里也没东西。库尼蛇的硬币，库尼蛇的铁锤，啊，全部拿走，好吧？就也没东西可以拿了，好，那我们这集就先到这里啦。 那如果你喜欢我的影片，请帮我点个喜欢。那想要继续追踪猫君鱼酱频道的话，可以订阅我们哦。那我们下次再见喽，大家拜拜。 <laughs>